Hello，大家好，我是 John。呃，今天是二十一天减脂计划的最后一天。那这段期间真的是用意志力在撑，因为中间经历过了感恩节还有期末考，算是还蛮辛苦的。那在这段期间，我的体重从六十八点九四下降到六十六点四十五，体脂肪则是从十二点七下降到十一点六。那这算不是一个很厉害的数字，但也还算是满意了。 接下来我会跟大家分享一下这段期间我的饮食控制跟训练计划，让我们看下去吧。 Hello，以上这就是我二十一天减脂计划的成果。当然，大家也看到，并不是每一餐都吃的这么样的干净，有时候还是必须要聚餐，这是难免的。但是如果有尽量的做到饮食控制跟规律的运动的话，其实还是可以达到一定的状态。如果你也想要有类似的成果的话，给自己二十一天试试看，相信一定会有不错的成效哦。我是 John，下次再见啦，拜拜。